さんこんにちはゆかふのゆかです、えー、今日は実は旅行でタイに来てるんですけどもまたバンコクに来ましたで以前泊まったホテルと同じとこに泊まっていてお風呂場がとても綺麗なのでここで今日は Get Ready With Me やっていこうと思いますなんかこの間見た毎日メイクとあんまり実はアイテムは変わらないんですけどなんとなくこう雰囲気がいいのでここでやっていこうと思います これは強敵だな、はい、であんまりこう寝れてないので肌の状態はそんな良くないんですけど始まるよ最初に日焼け止めを塗っていきます日焼け止めはこの間も登場した2人のものね結構やっぱりバンコクは 湿気が多いし暑いのでテッカリケアに力を入れていこうと思いますじゃじゃんこのマックのプライマーをのせていきますすごい少量でいいのでこんぐらいこんぐらい手に取ってこれもちょっと多いかなで鼻のとこになじませていきますなんか化粧崩れしやすいような場所につけるとおすすめですただつけすぎるとちょっとね 浮いちゃうっていうのかなっていうのがあるから薄くつけていきますこの間ねこのコンシーラーを買ったんですけどレブロンのこれちょっと色が黒かったのね色が何なのこれ1個しかなかったのだから色合いは1個なのかなって感じなんですけどちょっとこれでカバーする部分カバーしていきますね結構昨日あんま寝れてないからクマがあるからクマも うわです出すぎたよこれは強敵だなこれ拭いていきますなんでこの出ないんだろうと思ったらめっちゃ出ちゃったでも色はねなんかうんいやついこう赤みとかだけこの間ご紹介したこれねロレアルのものを使っていきます 内側の黄色でニキビ跡をしていきますなんかこういう風にさお肌にも下準備をしてあげるとファンデーションをこういっぱい塗る必要がないのでそういう意味ではすごく後が楽になる下準備って感じですねたら使っていくのはじゃじゃんランコムのテンミラクルかなテンミラクルの P の01番の色をつけていきます ブラシはこのねエスポアのこのファンデーションブラシを使っていこうかなと思いますすごいブラシが柔らかくてきめ細かいのででしかもここがあのカーブになっててこう目のラインに沿ってくれるっていうのかなすごい塗りやすいですそしたらこの上からまたこの例の のせバムのプレーっていうのを振りかけていきますでこうフィックスするような感じにしますアイライターはこのロレアルのなんかすごい自然なツヤ感が出るのでこう自然な潤い感を出します眉毛は変わらないね thinking about what I wanna do with you. 前回はねこのポロンポンっていうエリアに結構ずっといた感じであとは週末にチャトチャマーケットっていう週末のマーケットに行ってあとはまあ遠くって言ったらパタヤに行っちゃったからバンコク内の中ではこのエリアに結構ずっといてなのでちょっと今回は他のエリアを見てみたくてマスカラもいつもの使っていきますね 電池が切れちゃった <laughs> で今回はそのお寺を中心に行きたいなって思っててなんかね全然そのリバーサイドとかあとはカオサンロードの方とかっていうのを全くこう発掘できてなかったのでなんかまだまだバンコク見るとこあるなって思ってすごい今回も楽しみです <laughs> はい、そしたら、えー、アイシャドウに入りますねで使っていくのはこちら アイミミのアイマイシャドウパレット LE001 番のいつものようにこれとこれだけ使っていきますパールがないこちらの色をまぶたにのせてこのパールのものをの真ん中の部分に出ていきますパールないものを下まぶたにも塗っていきます であと私がこう日本語で言った方が皆さんはいいですかそれとも韓国語で話した方がいいですかなんかこうたまに韓国語で話してくださいっていう方もいるのでどっちで動画を撮った方がいいのかなと思って一応旅行の動画は韓国語でできるだけやろうかなと思ってますただ私たち結構ミックスで使っちゃうのでそれは字幕でカバーするようにしますねじゃじゃんこの 3C の アイスイッチダブルノートをこのこの下まぶたのここねここにつけていきますなんかちょっとだけキラってなる感じチークもこの間のロレアルのものを使っていきます色のこっちがハイライターねであとはチークのお色をのせて指でなじませていきます 見えるかなはいこんな感じですリップは昨日買ったのがちょっと待ってね皆さん私が旅行に行く時に必ず買うものといえばリップスティックじゃないですか <laughs> 今回の旅行でなんかねちょっといろんな色で迷ってて最後登場時間になっちゃってめっちゃ急いで買っちゃったのであんまり <laughs> 買った記憶はないんだけどやるじゃないか このイヴ・サンローランの401のお色ですホットじゃないねなんかリップスティックなんだけど塗ってみますねただ手でやってないのにめっちゃ唇にファって馴染んでくれたいい色じゃないですかすごいまあ無難なね赤、うん、プールトンっぽい赤なんですけど こんな色を買ってみましたでそういえば今ねブラウンのマツエクしてるんですけど取れちゃったのねだからアイラインだけはしていきますねトゥクルフォースクールおなじみのこの間とすごいアイテムがかぶっててみんな見応えないかな大丈夫でもあえてちょっと違うのもね持ってきてみたんだけどこんな感じでいいかな それでは今回の1日目ってこっちのかいたから2日目のメイクはこんな感じでしたまあ多分 <laughs> 旅行中ずっとこの感じの顔だと思うんですけどこんな感じでしたそれでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございましたこれからのタイ旅行も一緒に楽しみましょう <laughs> いろいろ発掘してくるのでお楽しみにしていてくださいそれではインスタグラムとツイッターのフォローと駆動チャンネル登録もよろしくお願いします次の動画で会いましょうバイバーイアンニョン